salamlayıram. Kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə ev şəraitində çörəyin pişirilməsi qaydasını çəkib göstərmək istəyirəm. Bunun üçün mən 1 kiloqram qədərində un götürmüşəm. Əvvəlcə aparamızı hazırlamaq üçün 1 çay qaşığı quru maya və 1 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edib üzərinə yarım stəkan su əlavə eləyib bir qədər gözlədirik ki, aparamız yaransın. 5 dəqiqəyə aparamız gəldi. İndi isə apardığı qədər su əlavə eləyib xəmirimizi yoğuracağıq və eyni zamanda zövqə görə duz da əlavə eləyəcəyik. Mən bir xörək qaşığı duz əlavə elədim 1 kilo una. Bu sadə xəmirdir. Xəmir yumşaq olmalıdır. Baxın, xəmirimiz artıq hazırdır. Xəmiri qoyuruq və üzərini örtürük. 1 saat dincəlməyə qoyuruq. Çörək bişirəcəyimiz qabı bitki yağı ilə hər tərəfli yağlayırıq. Və əlimizi bitki yağına sürtüb Görürsüz, xəmirimiz yumşaq gəlib. Xəmirimizdən götürürük. Və qabımıza yerləşdiririk. Üzərinə yenidən bir qədər bitki yağı əlavə eləyirik. 5-10 dəqiqə yenə gözlədirik. 5-10 dəqiqədən sonra çəngəllə çörəyə bir qədər bəzək veririk. Və e, sobamıza 220 dərəcə Selsidə 30 dəqiqə ərzində bişməyə qoyuruq. Beləliklə çörəklərimiz artıq hazırdır. Baxın, çox gözəl, çox yumşaq. Siz də bişirin, afiyətlə yeyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Müzik